दुई हजार चौहत्तर साल चैत महिना आठजना युवाहरूको एउटा टोली कहिले नदीको तिरैतिर त कहिले अजङ्गका भिरको बाटो हुँदै नेपालको एक विकट हिमाली जिल्ला हुम्ला हिँड्यो जिल्ला सदरमुकामभन्दा धेरै टाढा राजनीति शास्त्रदेखि इन्जिनियरिङ जस्ता फरक विधाबाट आएका युवाहरूले हुम्ला हिँड्नु अघि एक महिनासम्म इन्टरनेसनल आइडियाको कार्यालयमा बसेर नेपालको सङ्घीय प्रणालीबारे छलफल गरेका थिए नेपालको स्थानीय सरकारको संरचना भूमिका र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थालाई नजिकबाट हेरेका थिए कार्यक्रमको उद्देश्य थियो पालिकाले गर्ने निर्णय प्रक्रियामा सबैको आवाजले साँच्चीकै स्थान पाओस् जनप्रतिनिधिहरूले तथ्य प्रमाण र तर्कमा आधारित रहेर प्रशस्त मतमन्थन गरी निर्णय गरून् ताकि उनीहरूका योजना अर्थपूर्ण र प्रभावकारी बनुन् पालिकाको सीमित स्रोत साधन जहीँ तहीँ नछरियोस् र त्यसले जनताको जीवनस्तरमा गुणस्तरीय परिवर्तन ल्याओस् यो कार्यक्रमलाई जन्म दिएको चाहिँ सन् दुई हजार पन्ध्रमा नेपाल सरकारको सङ्घीय मामिला मन्त्रालय र बेलायती सहयोग नियोगले मिलेर दैलेख जिल्लामा गरेको एक अध्ययनले थियो यसले भनेको थियो नेपालमा राज्य लगायत विकास साझेदारहरूले गर्ने स्रोत र साधनको बाँडफाँट जहीँ तहीँ र जथाभावी ससाना टुक्रे योजनामा छरिएको छ यिनीहरूले गर्ने कार्यक्रमबीच एक आपसमा समन्वय नहुनाले एउटै ठाउँमा एकै खाले कार्यक्रमहरूमा अनावश्यक स्रोत साधन खन्याइएको छ र तिनले सोचे जस्तो प्रतिफल दिन सकेका छैनन् खुसीको कुरा यही अध्ययनको निष्कर्षबारे छलफल हुँदै गर्दा देशले नयाँ संविधान पायो देश सङ्घीयतामा गयो राज्यका तिनै तहका सरकारको चुनाव भयो जनता फौसिए तर अधिकांश जनता जस्तै जनप्रतिनिधि पनि नयाँ संरचनाबारे अपरिचित जस्तै थिए उनीहरूलाई आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारबारे राम्ररी थाहा थिएन जनप्रतिनिधि भइसकेको एक वर्ष दिन भयो सरकारवालाले पनि बाट आएर पनि हामीले तालिम पायौँ त्योभन्दा अगाडि हामी पनि अन्यलमा थियौँ जुन समितिले कुन योजना दिने हो यो समितिले यसरी बजेट ल्याउँछ भन्ने पनि थाहा थिएन सङ्घीयकरणको लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था राम्ररी भइ नसकेको हुँदा यो प्रक्रिया अल्मलिएको र सुस्त थियो सङ्घीयकरणको यही प्रक्रियालाई सघाउने प्रयासमा युवाहरूको टोली हुम्ला हिँडेको थियो अब रणनीतिक सोच निर्माण गर्न अनि बजेट तथा कार्यक्रममा सहयोग गर्न भन्यो भने कसले बुझ्छ त्यही भएर हामी चाहिँ गाउँपालिकालाई सघाउन आएको मात्रै भनेका छौँ स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई उनीहरूकै गाउँठाउँमा पुगेर सँगै बसेर आफ्ना भूमिका र जिम्मेवारी बुझ्न र वहन गर्न सघाउने यो टोली स्थानीय शासनमा तादात्म्य प्रवर्धन कार्यक्रम कोहेरेन्सको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो थियो यसको रूपरेखा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बेलायत सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग र इन्टरनेसनल आइडियाले मिलेर कोरेका थिए दैलेख अध्ययनले जथाभावी स्रोत साधनको बाँडफाँटलाई निर्णय गर्ने तरिकाले निम्त्याएको समस्याको रूपमा हेरेको थियो सङ्घीय व्यवस्थाले स्थानीय स्तरमा साधन स्रोतबारे निर्णय गर्ने तहमा जनताका प्रतिनिधिलाई उभ्याएसँगै यो समस्या सुल्झाउन आश्लाग्दो समय सिर्जना भएको थियो हामीलाई के को आवश्यकता छ हामीले पहिला काम गर्न लाग्यो के को प्राथमिकता पहिला सुरुमा प्राथमिकता लिनुपर्छ के कामको लागि के काम गर्दा हामीलाई हल हुन्छ सहज हुन्छ सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरू राख्नुहुनेछ युवाहरूको सहयोगी टोली मतमन्थनबाट स्थानीय सरकारका निर्णयहरूबीच तादात्म्य खोज्ने प्रयासमा थियो यस खाले कार्यक्रम नेपालमा नयाँ भएकाले हुम्ला टोली परीक्षण अर्थात् पाइलटकै चरणमा थियो हुम्लाको सिकाइमा टेकेर यो कार्यक्रम यसपछि कर्णाली प्रदेशकै रुकुम र सल्यानका पालिकाहरूमा पुग्यो यतिखेर सन् दुई हजार सोह्रदेखि उन्नाइससम्म चलेको यस कार्यक्रमको पहिलो चरण सकिएर दोस्रो चरण सुरु भएको छ दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा कार्यक्रम फरक भूगोल र वस्तुस्थिति भएका पालिकामा फैलँदैछ यी विविध सिकाइ नेपाल सरकारको प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रम पिएलजिएसपीको प्रभावकारिताको लागि सहयोगी बनोस् भन्ने कार्यक्रमको उद्देश्य छ सँगै यो कार्यक्रम संविधान तथा अन्य सम्बन्धित सामग्रीको विश्लेषण र तिनको सम्भावित प्रभावको लेखाजोखा गर्दै नेपालको सङ्घीयकरण प्रक्रियालाई सघाउने एउटा सानो जमरको पनि हो